လာပါလို့နဲ့မင်္ဂလာခမ်းမကြီးလေအရာရာပြီးပြည့်စုံတဲ့သူလာတွေနဲ့ဒီကြီးခညမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းနေချမသလိုသာဘုဆန်းဆန်း ရင်ထဲမှာမျက်နှိုးစွာထာဝရအဆုံးတိုင်းလက်တွဲပြီးဖို့မာချင်တာကျမတို့သားလေးကချစ်စရာရင်ထဲမှာမျက်နှိုးစွာထာဝရအဆုံးထိနာနာရှိနေပေးပါတကယ်ကိုလိုက်ပဲလို့နဲ့တို့သားနဲ့တို့သမီးပျော်ရွှင်စရာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ La Pamune တာယာပေါ်နေရတွေ့ပိုက်ဆိုင်မှာဒီစူတောင်းမိနေ ဖြူရောင်ဝိုင်းဆက်လင်းနဲ့လာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့သမီးရောင်စုံကာလာချဲနေစရာမလိုပဲလာပါလို့နဲ့မင်္ဂလာခမ်းမကြီးလေအရာရာပြီးပြည့်စုံတဲ့သူလာတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့သမီးလေးကချစ်စရာရင်ထဲမှာမျက်နှာစွာထာဝရအဆုံးတိုင်းလက်တွဲပေးဖို့မာကျင်တာကျွန်တော်တို့သမီးလေးအားချစ်စရာရင်ထဲမှာမျက်နှာစွာထာဝရအဆုံးတိုင်း